bueno, ¿eh? Enrique, explica qué acaba de pasar. Eh, universal. <laughs> Eh, yo es que en Valencia no, no O sea, ha, en un momento, así en Martorell, Todo el que ha en Valencia <laughs> en eh, un año Ostras, es que fuera es Bueno, en la cámara no se ve casi Pero es Increíble.